Gangsta rap bu kanım ben iyi Olsun Böyle Rap rap Pas mes de rap qui me qui Avoir le morceau, la tech ou les pecs rien de la bec avec son pic yeah. Kiki 4.5 mm boss, boss, Kiki 4.5 mm boss. tue ce gros calibre. On ce gros calibre. On tue ce gros calibre. gros calibre, les canines sont dans le pic. Pour mieux te mort big, s'entraîne sur sa ligne. Le mal qui l'anime, on se bat comme des diables, puis on est des fanatiques. Ramène les Goliath que j'ai monté des pics. Mon flot concentré pour abattre des flics. Avoir chier de la mort pour faire des faux clips. Rien à foutre, j'ai rien à barre. À bord des grosses briques, trafiquant de balles. 4.5 mm boss, don't panic, faisant pas un scandale. Faire la drogue c'est illégal, un peu comme une balle, puis la balle est pas toujours dans ton camp. Tu être revolver, j'écris ça mon camp, direct en dedans. Mon flow bening badang, ben, ben, faisant pas un scandale. bening ganang, sur le casier judiciaire. bening badang, ben, flow il reste dingue. Bening-Bedang, j'ai rappé des secondes qui deviennent des minutes. Mon flow bening badang, sur le casier judiciaire rap, ça défoule, par l'instant le là j'apporte. Fait dans foule, même à là Mais s'il faut, je me bats. S'il faut, je me bats, je me bats. Je fais de la wing pas à pas. La suite, mon gars, sont tout face, il reste life. Dans ta face, demander de like. Fuck la clé 13, pour ça de l'air de la bike fuck les ventors, ceux qui racontent qu'ils sont plus forts. Y'a de la luck d'être encore dans un monde, c'est pas moi plus fort. J'ai rien contre ce qu'ils racontent, juste pour ceux, c'est des gangsters. J'suis pas contre ce que t'inventes, c'est sûr que ça fait que. Si C'est pas crédible, faut pas tuquer le bon temps. Si c'est réversible, faut pas tuquer le bon temps. Pis si c'est réversible, c'est comme direct en danse on m'a donné, je te conseille. D'ailleurs, c'était un fake. Parce que pour toi, les pouces se break. Faut toujours que tu penses à ta soeur, quoi tu dis. Puis ça, c'est sur la cadence, en action pour faire du bruit. Mon cerveau aime ça intense, à perfection, je joue aujourd'hui. Mais s'il faut, je me bats, je me bats. En tout cas, je me bats, fais de la wing pas à pas. Dans le street, mon gars, j'suis pesant, j'suis pionnier, du gros calibre, j'tire du gros calibre. 4.5 pas 5 mm buzz! Yo, flat black! Yo, flat black! Yo, flat black! Je répète, yo, flat black! Yo, flat black! Yo, flat black! go flat black. شعب لك ما فاتش غير في الدف ma cigarette chaude dans un monde où la violence a tous les droits. J'ai rien contre ce qu'ils racontent, juste plus sûr, c'est gangster. Dans une question de temps, viens ton honneur. Porte des tatouages réversibles, t'en faudra plus que ça pour atteindre le microphone. Je donné, je te conseille d'ailleurs si fake parce que pour toi les pop et break. Et si c'est pas crédible, faut pas que tu comptes, c'est moteur. porte une veste réversible, la famille ça vaut de l'or. J'en ai ramassé de la cote pour avoir une cote, fait que sur chaque shot, ta gueule, y'en a trop qui m'en veulent. Pour un pack de 14 tatoués dans le ciel. J'ai juste cœur de la des encore La haine est mon ami, alors je crie et je ris Les douleurs je sens plus, le bonheur c'est un voleur de grands buts C'est bandit carré de Paris avec Slim Shady dans un bloc tout petit Dans un monde de gangland, je rêve de gangbang Faire la force de réseau, bro, je synchro niveau réglé stéréo Ça pète, tu t'en une physio Au mic je rappe avec des gars Qui me prennent pas juste pour un flow ou un fou en solo Qui me prennent pas juste pour un flow ou un fou en solo 5 mm buzz, Plusieurs again que je respecte à quelque part. Y'a des again qui volent de l'or. C'est again, oh, again man. Ça vaut de l'or, c'est mon rap all again, 4.5 mm buzz, Que je respecte, mon rap est again, Oh, oh, all again à quelque part, c'est again man. Un temps sombre décidé noir comme un hurricane Deviens fanatique comme un hurricane Hardcore, hardcore, calme tout ça, je l'ai égaré J'me me fous des crânes avec une chaîne, tel un égaré Fresh comme un salon, j'assac de ta boîte à l'os Mon pif, de ramasse à grande claque, des pétales Temps sombre des noirs, comme hurricane Je J'deviens fanatique comme un hurricane Hardcore, hardcore, calme tout ça, je l'ai égaré 5 mm pas de dans ta passe mon œuf. Mon BRF, ça sec quand je pompier Pour avoir du beat, pour la donne à varier De le CO2, à bon queue à bon peu Faut que tu avec ma grosse queue Crache le pompeux, les Le plus gros ça se rebelle comme un harlequin Ça se rebelle comme un harlequin Crache le pompeux, Armé au CO2 comme une calache qui m'appelle Type suicidaire, mais dans le fond t'es juste pas gay En route dans la main va te donner d'un conseil. juste t'es un pain, Toi les pour le break. Toujours tu penses, ça te sent, ouais, toi tu dis. Facile sur la tendance, pendant que ton oui. pas de kill le bon temps, t'es réversible, pas de kill le bon temps. Saute à foudre plus que ça, mieux au dos. Pour atteindre mon microphone, mon cerveau aime ça intense. Avec je joue aujourd'hui dans l'underground. Étouffé au CO2, ta 5 de ta part de cake. On rapasse pas comme des djihad, pis on est des fanatiques. ağrıya bing bing Eştepteyim bana tek ama ağrıya Pay bucket sponsorship şu ağrıya Ağrıya Yaparsak benim bing bing Ağrıya Yaparsak benim bing bing Ağrıya Bizya karaksan ağrıya Come de ağrıya Asa spot Come bizya ağrıya Bizya karaksan ağrıya The spot Ağrı bizya karaksan ağrıya Ağrıya Asa spot got the other cap. Jack got a gun on the cap. The other cap. all again, hooligan, de all again. My mic dans l'underground, les rappeurs all again, my mic hooligan, vas-y négro, pop again Pop again, pop, pop, pop again Faut que pop again, This is very dans again. gang C'est again the player players, still again. Fuck the player, still again. Was it pump, pump, pop, pop, pop again Pop in the peanut, underground, still again. with the best, all again. The like it, the, the rest, all again. That's zone, not all again. La liberté s'arrête où la mienne commence ça, all again. Prisonnier dead, underground, all again. Gangster rap, book, column bang, all again. Oh, oh, all ah, again. Oh, oh, all ah, again. Les rappers the bad player, all again. Oh, all again. le jeu je le répète, c'est all again. All again. Vas-y, négro, all again. Oh, all again. dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần chặt ngoài xanh mini mạch vượt lớn pose à au gun gun Pop pop, pop, pop Pop, pop, pop le cap Vas-y pop beat, kill de beat Des noirs comme des hurricanes Hurricanes, oh, oh, hurricanes Gun, gun, gun, gun En MP7 puis mon gilet par balle killer de beat, killer de beat killer de beat, gang, gang, gang, tank mini mate bus Killer the beat, killer the beat, killer the beat Hard again, killer beat, pussy pussy killer beat, pussy pussy killer beat, killer beat Sorry try again, kill the beat, killer the beat, killer the beat Deli fanatic coming out again, kill the beat, pussy kill the beat, pussy kill the beat Je cherche le pif, genre le guns gros oil